La marque Découverte de la TE Tayari Sport. Très propre. Nous n'irons pas dans le coffre. Très propre. Très très propre, ouais. Très soigné. Je vais fermer la porte alors. Les places arrière de la Toyota Yaris Sport. Très propre également. Très très bien soigné. Martin, nous sommes en présent d'une très très belle voiture. <laughs> non, mais il n'a pas ouvert chez vous la dernière fois non plus. Le capot Le capot. <laughs> ça va, il est bien rangé le capot. Ça va, c'est un beau moteur. C'est un truc japonais, hein, c'est normal que ça tient à fond. maintenant, moteur en... <laughs> <laughs> C'est vrai qu'elle est cool hein, quand même. Ouh Les petits naissances. Quelle Oula Ouh C'est bon C'est bon J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes de l'avoir suivi. Et merci à vous. Et likez, abonnez-vous. Et je vous informe aussi, je sais que c'est noir c'est vous, mais je vous informe aussi que il n'y aura pas de vidéo pendant plusieurs pendant plusieurs semaines. des plus de stock de vidéos, voilà.